اشکم ولی بپایی پای ازی زان چکیدم ولی بسا یه گل آرمی خارم ولی بسا ییگل آرمیدم من جلوه شباب دیدم با آن من جلوه شباب ندیدم بقوم آن از دیگران تجربه نشنیدم از دیگران بی سجوا نشنیدم عشقم ولی بابای از این زار شکید خورا ولی بسا یه گل آرمیدم خورا ولی بسا یه گل آرمیدم